Nei, jeg vil ikke spise grønnsakene. Kom igjen, spis grønnsakene. Vær så snill. Det er så lite. Nei, vil ikke! Vil ikke! Nei, det ser ikke så veldig godt ut, men det er veldig godt for kroppen mm. din. Du er kjempesterk. Kjempesterk. Mm. Fem sjokoladebiter. Fem sjokolader etter å spise maten her? Nei, det er ikke aktuelt. Jeg får spise sånn som det er. Fem. Fem! Nei, du får ikke sjokolade etterpå. Nei. Mm. Du må spise grønnsakene dine. Nei. Ok, du kan få to sjokoladebiter hvis du spiser det. To sjokoladebiter. Fire. En, to, tre. Fire. Mm. En halv en. En halv en. Nei, ikke nok med halve. Nei, nei, nei. Ah. Ja, hei du, det er meg. Du, jeg sliter skikkelig. Jeg trenger en som er virkelig god til å forhandle her. Ja, det er, det er krise, altså. Det er skikkelig krise. Åh, flott, du kan. Åh, det er bra. Oh. Velkommen til Brettspillet Takas. Det handler ikke om unger, det handler ikke om mat, men det handler om forhandlinger. Spillet heter Hostage Negotiator. Hello. Hostage Negotiator det er et spill for én spiller. Så dette er et solospill. Og du tar deg gjennom mange scenarioer. Det er du som tar rollen som han skal forhandle om disse eh, terroristene som har tatt gisler. Det er ikke nødvendigvis terrorister, men det er iallfall folk som er i krise. F.eks. Edward Quinn. Han har ingen måte å få tak i medisinen som han trenger til sønnen sin, så han går på desperate veier for å få hjelp. Så han er ikke terrorist, han er bare en veldig bekymra far som sliter med å få, få hjelp til barnet sitt. Men han gjør noe galt. Han tar gisler, og det vil ikke han ha, selvfølgelig. Og vi, vi, ønsker ikke å drepe han heller. Vi ønsker å bare få en fredelig situasjon ut av dette her. Og det er det kortene her foran betyr. Det er måter du kan forhandle med, med, med kidnappere, kan vi si. De kortene her, de begynner du med. Og de koster alltid null. Og det er på en måte det du kan eh, bruke her. Du ser de hjulet her viser hvor mye forhandlingskraft du har. Jo mer forhandlingskraft du har fått, der, jo mer kort, eller dyre kort kan du kjøpe, og flere kort også, kanskje, hvis du kjøper flere av de billige. Men det er fryktelig vanskelig å få det til. Du er veldig, veldig Eh, avhengig av å få riktig resultat på terninger. Så, en runde er typisk sånn. Jeg begynner da Det er ikke kommet noe terror enda Og jeg kan begynne å spille kort. Og da kan jeg spille akkurat de kortene jeg vil. For eksempel det kortet her. Det viser da Hvis du får to suksesser på terninger, så har du pluss tre forhandlingskraft. Og så videre og så videre. Hvis jeg feiler, så får jeg pluss en forhandlingskraft, men jeg må slutte med å spille kort videre. For uh, samtalen er slutt. Akkurat nå så står jeg her med mannen min på to- og tretallet. Det vil si jeg har to terninger, så jeg kan trille to terninger. Jeg spiller kort, jeg spiller small talk, og spiller trille terninger. Og jeg klarte at jeg skal få to suksesser. Det er ganske sjeldent å få. Men da går jeg opp til tre, én, to, tre i forhandlingskraft, og, og, det er bra. Så kan jeg spille flere kort hvis jeg vil, eller jeg kan stoppe. Når jeg stopper, så kan jeg kjøpe kort her, ut ifra hvor mye forhandlingskraft jeg har. Og det kort som jeg nettopp brukte, det kan jeg ikke kjøpe tilbake igjen før neste runde. For først kjøper jeg, og så går jeg tilbake dit det kommer fra. Så kortene du bruker, de går tilbake her med en gang. Du får ikke bygd opp eh, bunka di og bruker om og om igjen. Nei, nei, du mister de, og så må du forhandle opp igjen. Så det er fryktelig vanskelig å få tak i nye kort, særlig kort du har lyst på. Men som det åtte kortet her, det er veldig dyrt, men det har også veldig god effekt med at du kan faktisk drepe eh, han eh, kidnapperen her. Ikke så veldig ønskelig i disse scenarioene her, men eh, rent spillmessig så kan du akkurat gjøre det. Etter å ha brukt min forhandlingskraft, så går jeg til terrorfasen. Og Det er en bunke her, som består av ni rød, ti, ti røde kort og et siste kort. Hvis jeg ikke har klart eh, scenarioet innen det kortet her, når det er fullført, så taper jeg scenarioet, og da stikker han av. Så vi snur kortet først, sånn. Det betyr at en, eh, en gissel dør, sånn. Og hvis det er noen eh, ukjente ønsker fra, teori, fra <laughs> kidnapperen, så ligger de her. De er ukjente for meg. Så går han opp et hakk i trussel i tillegg. Og Det liker jeg ikke. Jo mer trusler jeg har, jo større sjanse for at noen gisler dør, og jeg får mindre terninger å røtte med. Så det er ikke bra. Jeg ønsker å få vite hva hans ønske er. Jeg vet jo hva det er, for det er på ett kort. Men ellers så stokker du flere kort, eh, sånn som her. Da har du tre kort som du stokker, og du vet ikke hva hans eh, hovedønske er for noe. Og I tillegg så har du et sånn eh, rømningsønske. Eh, det kan være helikopter og buss og sånt nå, du vet det heller ikke, for de stokker det òg. Og det ligger da her. Men han har faktisk ikke escape demand, for det er Edward Quinns. Han har det forskjellige scenario per, eh, per gisseltaker. Men da er det ferdig, og da kan jeg begynne med en ny runde. Da tar vi de kortene her på hånd og spiller videre. Og sånn går det inntil enten den er tom, eller jeg har eh, drept han her, og jeg må redde Det må ikke være flere gisler igjen her. Det må enten være døde eller redda, og vi må ha redda minst halvparten av de som er her. Forhåpentligvis kan jeg fange han. Og Det gjør jeg ved å redde allergismen først, og så prøve å gå inn igjen og ta han til fange. Det er den beste måten å gjøre det på, sånn rent tematisk iallfall. Og helst ikke få noen gisler som dør. Det er ikke så greit. Og det er spillet. Det som er greia med spillet her, er at alt avhenger av terningene. Absolutt alt. Du kan ha den beste strategien du vil, men hvis du triller feil på disse, så går det galt uansett. Og du kan merke at noen spill så klarer du alt og det føles som en skikkelig prestasjon. Mens andre ganger så triller du feil, triller feil, triller feil, alt går på dass, og så er det ingenting feil du har gjort. Det er bare disse som sier at nei, det går ikke. Allikevel så syns jeg spillet er interessant. Det er artig å gå gjennom eh, de forskjellige handlingene, og det er artig å prøve å leve seg inn litt, og så tenke litt på han. Så hvis du klarer det, så kan spillet gi deg litt eh, litt mer smak. For jeg syns spillet det sjøl er ganske greit. Det er bare synd at det er så avhengig av resultatet på terningene. Så hvis du klarer å få et sånn balansert spill hvor terningene er litt med deg og litt imot deg etter tider, så kan du ha en gøy opplevelse med spillet her. Så det er en liten sjanse å ta. Eh, totalmessig sett så syns jeg spillet er greit. Jeg synes jeg kan godt spille det av og til, men jeg sliter litt med at terningene er så bestemmende som det er. Men der har du iallfall min konklusjon. Hostage Negotiator OK, greit spill, men ikke fantastisk. OK, takk for at du så på denne episoden av Brassbund Takras. Jeg håper å se deg i neste episode. Og inntil da, spis grønnsakene dine.